шаргалт би итгэсэн хоргогийн ханаас чи санан довтлон гимүсэн хоолороос чи

чинь хөдлөө туулсан аль нисэн хэн минь хаврын нар шиг